bayafika abantwana sizama ke ngoku baqhalanisa nantoni namanani iinto esizenzayo ke ezinkulu siyametshisa siyahlela siyabala ne silandelise ke ngoku kwiintsuku ezilandelayo silandelise ngokuthelekisa uba zeziphi izinto ezimbalwa zeziphi ezininzi ne masiqale ke ngoku into esiyenzayo kusuku lokuqala sebenzisa le posta yam ndisebenzise nale ten frame yam siyenza njani ke le nto sithatha ikhawunta simetshise nayiphi na isilwanyana esisifuna usijonga apha umzekelo uba sithi sifuna ujonga uba zingaphi izinja sikhangele inja sibeke ikhawunta enjeni sibeke ikhawunta enjeni sibeke ikhawunta enjeni sibeke ikhawunta enjeni sikhangele uba ingaba ka yonke inje ekhoyo inayo ikhawunta phezu kwayo emveni koko sithini sihlele sithini ke xa sihlelayo sithatha ikhawunta siyibeke kwi-ten frame kwibhoksi nganye ikhawunta nganye sibale ke zingaphi izintsha zethu one two three four izintsha zethu zine ne senze ke ngazo zonke ezi zilwanyana zilapha um kwiphosta yethu ne siyenza loo nto sonke siyiklasi emva koko abantwana baneencwadi zabo basebenzisa iincwadi zabo nabo beneposta yabo ekwiincwadi zabo baze basebenzise ke ngoku ii-blocks zabo as ii-counters besenza ke ngoku lo msebenzi besiwenza together as iclass yebo kuba sifuna ukuqinisekisa wonke umntu usahamba nathi wonke umntu uyayiunderstanda le nto funeke siyenzile ne kwiintsuku ezilandelayo ke into esiyenzayo ngoku siyametshisa siya neqala saphinde simetshise mhlawumbi zibe mbini izilwanyana umzekelo ngoku uba simetshise igusha sibeke ikhawunta kwigusha sibeke ikhawunta kwenye igusha sibeke ikhawunta nakwenye igusha ne sihlele iblokhi nganye ikhawunta nganye sijonge ke uba ingaba zeziphi ezimbalwa ingaba zeziphi ezininzi siyenza kakhona loo nto siyithini siyiklasi ne senze imizekelo bembalwa ndithi ndawuqiniseka uba abafundi bonke ke ngoku bakuyayazi le nto funeke siyenzile bazisebenzele ke umntu ngamnye jikeleza ke mna ndijonge uba ingaba kwenziwa le nto funeke yenziwe